या मुहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा नूर के मोतियों की लड़ी बन गई आयतों से मिलाता रहा आयतें आयतों से मिलाता रहा आयतें जो दे